कोटाग्रे नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता నమస్తస్సై నమస్తస్సై నమస్తస్సై నమో నమ షేమాన్ తుర్కముండ కొడుకుల దోపిడీ దహన కబ్జా डिस्ट्रक्शन कांडा तूने पार्वती मैया का हत्या किया है गुज्जा केसीआर हाँ मोदी तुम सालों का सर तो ऐसे ही काट देना चाहिए हाँ तुर्कमुंडा कोड़को शर्मिला जगन हाँ हमारे जैसे महाराजों का सर काट के बाल गेम्स खेलते रहे कुत्ते कमीने जला दो अभी होगा देखो तुम सालों का शर्ट पैंट पहना दिया औरतों को हाँ वो द्विवेदी का हो गया हाँ क्या बोलते हाथ टूट गया हम्म? Commando a commando Divya Dwivedi got her hand broken cinema shooting ए वही three Gandhi monkey ladies got spectacles okay so this is the status of women females in andhra university okay Gandhi ने बोला था शर्ट पैंट जलाओ और मैं बोल रहा हूँ चूड़ीदार जलाओ दो लड़कियां पैंट शर्ट जीन्स में में हाँ పిచ్చి ముండ ఐశ్వర్య రాయ్ ముండ ఓకే నువ్వు ముండవైపోవడం ఖాయం నీ మొగుడ ఆ, అభిషేక్ బచ్చన్ वो भी मर जाएगा मैकपाटी गौतम रेड्डी की तरह हाँ विधवा बन जाओगी ऐश्वर्या राय हाँ ये मेरा श्राप है तेरे को हाँ शेमान तुर्कमुंडा कोड़कुला दोपड़े दाना कब्जा ब्लफिंग मेंटल कांडा okay fight for freedom of अमा कोटाग्रा okay chop the heads of this Islamic Indian bastards of India limited हाँ इस्लामिक काशायम हाँ get the heads of Jahangir Varun Gandhi and what do you call Jahangir Rahul Gandhi. Okay, next third head will be uh, Kujja KTR, uh, KCR's son. Okay, next will be Nara Chandrababu Naidu, his son Lokesh, and then YSR Jagan. Okay, these are mental Islamic bastards of India Limited. Fight for freedom of Amma Kotagre. Om Shri Amma Kotagre Namaha. तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी मोदी ना केजरीवाल साले को हाँ अभी तुम जिहाद का सनातन धर्म कल की अवतर की तलवार की दार देखो okay and you see the bloody what will happen to your what do call katar what will be the stampede कुछ K C R car already software engineer from Bangalore to Hyderabad is dead okay what will be the Shiva tandavam you see now okay so షేమాన్ తుర్కముండ కొడుకుల దోపిడీ దహన కబ్జా మైనింగ్ మాఫియా డిస్ట్రక్షన్ కాండ ఫైట్ ఫార్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అమ్మ కోటాగ్రా Sanatan Dharma mental bastards are going in wireless earphones and the bluffing bastard Islamic global warming కాషాయం is on I tell all the ladies Sanatan Dharma స్త్రీలు not to get fooled by this Islamic bastard BJP and uh, still worst uh, Islamic British Indian National Congress mining mafia mental bastard munda kodukulu okay fight for freedom of amma kotagra uh, om shri amma kotagri i hope the cyclone will wash these all mental bastards all this already this kind of thing is on fire agni yoga uh, i have shown you already okay so fight for freedom of amma kotagra Om Shri Mamakota Kota Green Namaha.